automatique masango esala yo nini yebisa bango esala yo nini ebikomisa souple nayebisi yo so nani na maboko contrôle technique net na film bisi automatique nayebisi yo somo trop ngano na tala Annee ya mapamboli, annee ya ba ya mbongo ebele, ya mapango ebele, ya mituka ya danger, eh, faut continuer toujours kozala toujours kozala zala zala. Nzambe na ngai abatela yo, que mon Dieu te protège, toi et ta famille, et tes enfants. Donc euh, bozala toujours en bonne santé. En tout cas, de la part de moi, Bibicia, automatica, systematica, charismatica, euh, Contrôle technique. Contrôle technique. Chaque 5 heures du matin, bendele ezo mata kaka. Na contrôle technique, jamais kozala ba éjaculation précoce, jamais kozala ba impuissance, jamais kozala hémorroïde. Tension ekoya yo te na bomoi na yo, jamais kozala na sucre mpo ozosalela contrôle technique. Contrôle technique efongoli nga batio. nakomi na ba bureau Esika na komelaka mikanda ebele naza alaise liboso bureau moko kaka na okoka te mais ba bureau ebakisama ebele et puis ba ti ekomomelama chaque tongo na contrôle technique elenge ya bokoko elali awa tosuki awa biso nyonso mibali